Astăzi este despre a umple. Uh, povestea este așa, un pahar uh, trei sferturi plin de apă uh, și un pahar plin, plin, plin ochi, care, care, căruia îi curge o picătură de apă pe lângă. Un pahar super plin și un pahar trei sferturi plin. Mie îmi place mai mult cel care aproape se dă pe afară. Uh, mi se pare că așa este cu emoțiile. Cred că uh, un om care trăiește o emoție mai la trei sferturi, chiar de tristețe și bucuria o trăiește la trei sferturi, așa că a umple pentru mine este uh, a da pe afară de emoție. Ceau!